Mga kabayan, samahan niyo ako mag-survey dito sa pamilyang bayan ng San Marcelino Zambales. Tayo na po, samahan niyo ako, George R. Vlogs. Magandang araw po sir. Sino pong uh, malapit na pong eleksyon? Sino pong napupusuan yung presidente? Si Bongbong Marcos po sir. Bongbong Marcos, 1. Presidente nyo? Po, presidente? Oo. Oh. Wala pa po, presidente. Wala pa? Okay, undecided, one. Opo. Hello sir, survey lang sir. Sino pong presidente nyo sa darating na eleksyon? BBM. BBM. Thank you sir. Hello sir, survey lang. Sino pong naupusan natin sa darating na eleksyon? Ah, oh. sigurado na po yan. Sino po? bagong Ah, BBM. Okay. Salamat po. So, sir, pwede mag-survey, sir. Dito bang napupusuan natin sa darating na eleksyon? BBM. Salamat po. George Sir Vlogs po. BBM. Sir, good morning. Good afternoon. BBM po? Apo. Salamat. George Sir Vlogs. Okay. Paki-subscribe na lang po. Hello sir, good afternoon. Bumubuto na pa kayo? Sino pong pasyente natin sa darating na eleksyon? BBM. Hello madam, bumubuto na po kayo? Opo. Survey lang po, sinong naupusuan niya sa darating na eleksyon? BBM. BBM. Hello sir. Ah. Sino pong <laughs> sino darating na eleksyon? Ah, Lubredo po. Ah, Lubredo? Oh. Okay. Hey sir, sino po? Hindi ko pa naisip eh. Hindi pa, okay, undecided. Undecided. Hi sir. BBM ko na mo na. BBM. Marcos tayo. Hi sir. Diyan nyo na lang sa likod. <laughs> Salamat. Masilibo na pala. Joel Sir Vlogs po. Sa'yo sir. Ah, TBM siya. Salamat ng marami. Oh, mamaya. Ipapatapos ko na. Okay. Sa so, Marcelino din ako, Santo Domingo. Ay, madam. Good afternoon po. Sino pong presidente natin? Ha? Sino presidente natin? BBM? Opo, salamat. Ah, tapos na po. Tapos na po. Kayo madam, sinong presidente natin sa darating na eleksyon? BBM din yun. Oo, alam. Wala pa? Undecided. Bandang hapon po. Sino pong kuhan natin sa darating na eleksyon, sir? Ano yan, mga presidente yan? Hindi pa ako nakapag-decide eh. Ah, wala pa. Okay yan. Maganda yan. Ah, mas makapag-decide. Di pa. Oo. Oh. Magandang hapon, madam. Sino pong presidente natin? BBM. Vice President po. Vice President. Ako, ah, ako ah, si Soto. Soto, okay. Salamat po. Hello madam, good afternoon. Survey lang po kung sinong napupusuhan natin. BBM. Vice. Yeah? Kayo po madam, sino po? Survey lang po. Kayo madam, sino po? Presidente. BBM. BBM. Saan ba pupunta yung survey na Sa George Sir Vlogs. Kayo po, ah, sa vice po. Bakit dalawa lang vice mo? Ako, dagdagan niyo yung isa. Dalawa. Dalawa lang. Alam mo. Wala kayong vice? Hindi na sa dalawa? Wala pa po, hindi ko nakaiisip. Okay, good. Oh, secret para one undecided. Pintan. Hello madam, good afternoon. Survey lang po kung sinong napupusuan yung presidente. Wala pa? Wala pa. Hello po madam, survey lang para sa presidente. Wala pa po? Wala pa. Hello, sir. Pacquiao. Pacquiao. Okay, si Pacquiao. Yun o, oh, Pacquiao. Kayo, madam, sinong presidente po nyo? Wala, secret. Secret pa. Sa vice po, sinong vice nyo? Secret lang sa akin. Nakakasabihin ko pa kung sinong presidente ko kayo. Oh, maganda yan. Good afternoon, sir. Survey lang po para sa presidente at sa vice. BBM. BBM. Sa vice po. Naka. Sara, salamat po. Hello madam, good afternoon po. Tatanong niyo kasi yung presidente niyo po sa darating na eleksyon. Ay, si Bongbong. BBM. Pabayas po madam. Hindi Inday Sara, syempre. Sara, salamat po. George R. Vlogs. Papalabas sa YouTube mamaya. Bubuto ko na sir? Sinong presidente mo po? Oh, so, Lenny. Lenny. Sa best po. Kiko po. Oh, Kiko. Thank you. George Sir Vlogs Magandang hapon po madam Kaming po mayroon na kayong napuputuhan sa pagka-presidente wala pa. Sa pagka-presidente po, kung sino pong gusto nyo? Hindi pa po. Salamat po. Ay madam, good afternoon po. Survey lang po para sa presidente kung sinong napupusuhan nyo. BBM. vice ko, sa vice. Dalawa lang ang vice ko eh. Taga. Maganda nga po po madam. Survey lang po para sa presidente. Survey lang para sa presidente. Opo. Survey kung sino iboboto. Opo. Yan. Bibim, salamat po. Marami madam. Sa vice. Eh, eh, sino, sino ti vice president yung orna eh? Ah. Sinti Vice President nyo? Daytoy. Daytoy. Kasi pag Ilocano, BBM. Kunakit <laughs> nga. BBM ka ha? Peso ha? Oo, BBM man yan. Okay, BBM. BBM kami. BBM kami. Pag Kasi ako, BBM. Sinti Vice nyo ay manang. Lahat ang lamang. BBM, mga taas. Aumpay. Basta presidente ko pala. Oo, oh, kamo. Magandang hapon po lang. Hindi pa si Ah, hindi dapat malaman. Ah, hindi ba? Okay, salamat po. Alangan naman na hindi ako magbibigay, may tagay lukos ako, ano? Oh, sige, BBM kayo kaya, mapwede kayo baga. Oh, alangan nun mga... Sige ba siyo? Aha. Dagay, dagay, tata. Dino, din, dinorod, ano? oh. Pipila ko dyan sa dalawa. Baka <laughs> magbago yung isip ko yun, yung sa baba. Ha? Tama. <laughs> Pwede, sabihin niya, ba't lang naman to eh. Yan, nagpipili kaming dalawa yan. Hindi eh. pa naman final kung anong maisip niyo sa eleksyon. Hindi na dyan, ito i-vote sa'yo. kailangan pa ito ni Bibi Manang. Siyempre, eh, paano? Tagalog kami. Kailangan kami pa yung southern. Diyan kami northern kami, ah, southern. Alakan naman di southern kami. Siyempre, northern. O, oh, diba? Tama po, tama. Salamat mo na. Ang kamja Bisaya niya. <laughs> Bicol po tayo ah. Bicol. <laughs> Manang. Ate, pakyaw ako. Pakyaw. Ano nga naman dahil bobotok pa maraming boto. Paano na may walang boto? Vice nyo. Vice, siyempre, si Pisoso yan. may pamahay yan eh. O, oh, pakyaw, pakyaw na lang. <laughs> Ang gulo. Sir, pwede mo survey po. Sinong presidente natin? Marcos po. Marcos, salamat ng marami. Jules Ardags. Magandang hapon, BBM. Si ate. Sara na yan. BBM Sara. Ayun po, sino? Ah, ano? Siyempre, BBM ah. BBM ah, tangkilikin ang sariling Ilocano. Ano ane? Sinong vice po? Vice. Sara, tandem. Sara rin kayo? Sara na rin. BBM Sara ah, siyempre. Ilocano, Ahmed. Agpaiso, agpaiso ta na yo, agpaiso. Agpaiso ta ko na yo. Ate, mabal nag-survey. BBM daw si ate. Sinong best? Sinong best niyo po? Ay, ay, si Sara po. Salamat po. George R. Vlogs. Sino ang presidente natin? Sino ang presidente natin sa eleksyon? Ay! oh, ating, sino ang presidente mo? Hello, no, hindi, syempre, alangan naman. Hindi ah! Sino? Sino? Eh, Nakalinig eh, tapos pagka-Marcos ka, dapat naka-video yan eh. Magandang nyo ngayon, no? Ayun, eh, labot mo yan, Lenny. Tapos Yeah. Tignan mo suot niya, Lenny, pero bibing siya. Oo, oh, Lenny Kiko yan, oh. Lenny Gigo. Sir, sino ang presidente niyo? Ha? Presidente. Ah, presidente? Una. Sino? Ay, Ano? Tayo, eh, Ilocano ko eh. Ilocano, Ilocano ka, hindi ka orda. Oo. Ay, Hindi naman Ilocano si Pacquiao. Hindi naman. Bisaya yan si Pacquiao. Ha? Bisaya. Mindanao. Mindanao yan, Sambuanga. Ano, Ginsan yan, Ginsan. Cusco dalawa. Kuan ah. Ikabin mo, duwa kanyak, duwa kami ka, bungot at takay. Tol. Duwa, o, sige Duwa. Thank you. ah. <laughs> Duwa. <laughs> Sige, thank you, sir. Wala kailangan mga bak kayo. Wala. Presidente mo, boss. Sino ang presidente mo? Hindi, pa iwisip ka. Oh. <laughs> Sino ang presidente nyo? Presidente? Oo. Oh. Okay, very good. Go, sir. Sila. Siyempre. Siyempre. Wala pa, wala pa nakita maganda eh. <laughs> ano madam? Pasurvey lang ko, sinong presidente natin? Marcos? Bibi uh, Lacson? Soto? Lenny ako. Lenny! Yan. Sinong vice niyo po? Kiko? Kiko? Soto. Ah, soto. Okay. Salamat po. Okay, na tayo. Ayan o. Ano? May multa. Hello ate. Magandang ano hapon. Susurvey lang po ako kung sinong sinong presidente mo. Sinong vice po? Sara. Sara. Salamat po ate. Thank you. Sir, survey lang sir. Sa presidente. Ha? Survey kang Marcos. Ah, salamat ng marami. Sinong vice po? Sara. Salamat. Ayun po ate. Survey lang po. Presidente. Ayaw yung magpresidente ah. Survey lang po kung sinong nauupusan natin. Ha? Survey sa pagka-presidente. Wala pa ako napipili. Wala eh. pa, undecided ka pa? Opo. Ikaw sir? Undecided pa ako. Baka may matras pa dyan eh. Lali, bubota ka na daw. Madam, bu bubuto na kayo? May 9. Sino ang presidente nyo? Ha? Presidente. Bakit? Baka mamaya, ano mo ako eh. Hindi, vlogger po ako. Girls are black. Kasi gusto, gusto lahat ng mga anak ko dyan, no? Oh. Ay, naka-black. Ah, okay. Ilan sila? One! Black na! Bahos! Si Annalyn. Lima. Salamat po. Sinong best ka rin kayo nila? Ay, wala pa, wala pa. Wala pa? Salamat ating ha. Ah. Pero kung ako gusto ko sana si Sir. Ito yung isa natin. Ay, Hi, Ateng. Magandang hapon. Hapon naman. Umaga, umaga pa lang. Kala, kala, Ikaw, magandang dalaga. Sinong presidente natin? Bongbong Marcos. Salamat ka. Salamat ka. Maga pa yan, Idol. Maga pa yan. Double nut. Ah, tutoy mag. Kano po. Ah, tutoy mag. Oh, malang. Sinong presidente niyo? Presidente. Si Lini, si Bungbong, si Pacquiao, si Lacson, si Isko. Sino? Si Bongbong sa amin. Bungbong? Sa inyo, sino? Bungbong. Bongbong din? Ah, ah, balik ko na. Sinti ba? Sir, magandang araw po. Masorbi lang po kung sinong para pangulo natin. Bungbong. Salamat. Napumpun nun. Pero, Salamat sir. Sir, magandang hapon. Pasurvey lang po kung sinong pangulo natin. BBM. Salamat po. Yung vice po. Ah, Sara. Sara. Magandang hapon po, madam. Pasurvey lang po kung sinong presidente. Pasurvey. Pacquiao, Lacson, Isko, Nene, Bibim. Bibim. Vice to Vice. Sara. Kayo madam. Bakit saya mo? Vice. Oh, mag-subscribe ka, George R. Vlogs ha. George R. Vlogs. <laughs> Salamat sir ha. kawan lang ko oh, pa survey ah survey for uh, president ah BBM po salamat sa face po ah bye ah, Soto Ay, sino presidente madam. Sino presiden na Ano ba? Korpe, o. Oh. Presidente, sino? Ay! Sino, kahit mo? Si Bongbong. Ay, okay. Saka si Sara. Sara! Lalaban lang yung dalawa eh. Oo. Ah. Salamat, Adi. Salamat. Okay, salamat kapatid ah. Yes sir, magandang hapon po. Survey lang po. So yun yung upusan natin sa pagkapangulo sa darating na halalan. Ay, lima lang sila. Oh, lima lang. Pacquiao, Lacson, Isko, Lini, BBM. Ba't yung lima hindi nakasali? wala eh mababang survey nila eh yung mga sinali ko kung wala kang wala ka dito the undecided Lakson oh Lakson salamat po kuya si, ang best nyo sino? kaya nga talaga dalawang naglalaban oo oh, dalawa yung dalawa wala na yung salamat kuya alam kong BBM ka eh ate magandang hapon Survey lang po kung sino ang nagpupusuan yung maging pangulo. BBM po ako. Salamat. Yung vice po. Sarah. Salamat po ato. Hello ate, survey lang po para sa pagpapangulo. Nanapan niyo. Survey lang kung sino po yung presidente niya sa darating na halalan po. Wala pa? Wala pa. Ano? Ano po? Bimbo. Ah, salamat po ng marami. Ang vice niyo po, sino po? Si Sarah. Salamat po. Ano po? Ano po? hapon. Survey lang po ng pagkapangulo kung sino po ang nagugustuhan nyo. Ay, siyempre Bongbong. BBM. Sino pang best natin po? Sarad eh. Salamat ng marami kuya. Hmm. Mga kababayan, uh, bilangin natin yung survey ko doon sa uh, pamilihang bayan ng San Marcelino, yung pulso po ng San Marcelino Zambales. Unahin natin ang Vice President, mga kababayan. Si Sarah, 5, 10, 15, 20, 55, 30, 35, 39. Kiko, ay apat. Si Soto ay 5, 10, 15, 20, 21 po. So, 21 si Soto. Ang nanguna po sa San Marcelino Zambales sa pagka-Vice President ay si Sara Duterte Carpio mga kababayan. At uh, lipat naman tayo sa pagkapangulo. Pacquiao po is 7. Ping Lacson 1. Isko Moreno 2. Lenny Robredo 7. BBM ay Sandali, bilangin natin po. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, plus 4, or plus uh, 5. 85 po, si BBM. 85. Nagkamali po yung CBIT 9, pero 85. Si BBM, landslide po siya sa San Marcelino, Zambales. Maraming salamat po. Again, George Sir Vlogs. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. At i-share, mag-like, at saka mag-comment sa video ito mga kabayan. Salamat ng marami. God bless. Stay safe and healthy always.